мереке қарсаңында жарық көрген газеттің бүгінгі саны әр салада қызмет етіп еліміздің дамуына үлес қосып жүрген асыл аналарымыз бен аяулы аруларымызға арналды солардың қатарында азаматтық қорғау органдарында ұшқыш кинолог құтқарушы радиотелефонист инспектор және мергерлердің жұмыс бабындағы қызығы мен шыжығына толы сәттері сөз болды сонымен қатар кеше президент қасым жомарт тоқаевтың экономикалық ынтымақтастық ұйымының 14 төртінші саммитіне қатысқаны туралы ақпаратты газеттің бірінші бетінен оқи аласыздар жер көлемі жағынан жаһанда тоғызыншы орынға табан тірейтін қазақ еліндегі демографиялық ахуал мемлекеттік маңызды мәселе өсім өрге басса ел еңсесі көтеріліп ұлттың қауіпсіздігі нығая түседі бұл туралы газет тілшісі арман октябрь ел боламын десең демографияңды түзе мақаласында тарқатып берді рухани тәуелсіздік бастау атты мақалада ұлттық комиссия әліпбидің қырықтан астам нұсқасын сондай қазақ тілінің емле ережелерінің және пернетақтадағы әріптердің орналасу тәртібін қарағаны туралы ақпаратты басылымның бүгінгі санынан оқи аласыздар одан өзге газет тілшісі бекен қайратұлы құрманжан датқа қандай фильм мақаласында отандық өнімді көп қаражат жұмсамайды жоғары деңгейдегі өнер туындысын түсіруге болатынын әрі фильмнің туу тарихы туралы баса айтып өтеді жаңалықтармен сусындап ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе егемен қазақстанның 5 наурыздағы санын немесе егемен kz сайтын қарай жүріңіздер